guys, welcome back to my channel Hari ini gue bakal melakukan gue Back to school ya guys, tadi salah ngomong Dan gue akan kasih tahu kalian Kapan eh, tur gue sekolah Pertama Pertama ini gue ada tas Pasti kalian udah tahu Kalian juga udah punya tas Kedua Gue udah punya Ini tempat buat untuk tahu buku uh, ini ini ada tempat lagi sama ini tempat lagi um, atau sini lalu di sini aku juga ada buku udah ditulis nama jadi bukunya ada lima ya ini tempat tadi empat ya guys terus jam ini jam ini lalu di kotak pensil ada di pack di pack ya dipakai gini tapi kan bisa sama kalian juga punya pen kan ini pen guys pen sama pen terus sama lagi guys pen guys terus ada penghapus jadi isinya ada nih, guys kalian pasti tahu kotak pensil itu gunanya buat apa jadi kotak pensil itu gunanya buat apa kayak pensil so segini aja pemberitahuan back to school dari gua karena gua banyak alat yang nah tadi jatuh ini banyak ini yang hilang so thank for watching don't forget like comment subscribe share. Peace.